навстречу Скоро птицами на асфальт пепел выпадет Краснокожий первомарин гены дикие Волдыри, тошнота, эвакуация Ликвидаторы до да милиция вот мне на парке не бывало иллюминация Рукотворный Весувий, ночь плюется частицами